很久不见的李健，终于出来营业了。歌迷在他的微博下嗷嗷着，他什么时候出新专辑？卖萌撒娇，就地打滚的催更方式，让人忍俊不禁。没有新专辑，好在还有好声音。李健第二次来到这个舞台，依然段子满天飞，成语张口就来。涉及到音乐，专业专注，有情怀，有心胸。 他还是以前的那个李健。大家好，欢迎来到我的频道。如果你还没订阅我的频道呢，帮我按个订阅按钮吧。在被大众媒体消费了这么久，依然保持冷、趣味、自我节奏不变，完全不受外界的影响。套用一句俗套的话，还是原来的配方，原来的味道。追星追别人，说不定哪天就阴沟里翻船。 来了个爆炸性丑闻，翻了车。追李健，放宽心，车开得很稳，不用担心翻车。娱乐圈鱼龙混杂，李健却清冷自持，如一股清流。大家都忙着恰饭，别管姿态好不好看。而李健身上依然保持着他音乐人的傲骨，不讨好别人，只讨好自己。人到中年还能如此体面，只有李健。 君不见，朗朗都下凡了。成年人最体面的活法是李健。李健成名于水木年华，那是内地歌坛比较早的组合。歌曲咏唱的内容大多与青春有关，一出道即扬名。李健很快离开组合，因为创作理念不合。他有自己音乐上的坚持，对过于迎合市场的理念非常排斥。在市场全是 R&B 的时候。 他写了传奇，在大家都飙着高音、高歌呐喊时，他唱《异乡人》《贝加尔湖畔》。他的音乐没有潮流的躁动和激情，也没有让人一听立马激动的旋律，更没有许多流行歌手歌词中常见的迷茫、失望、理想还有疯狂。他很克制，也很冷静，需要静下心来，耐心去品味，才能咂摸出来味儿。 这样的风格很难成为主流。任何艺术形式，尤其是流行的艺术，感情越是丰沛，思想越是疯狂，越是绝望和苦恼，越能最大程度地获得市场。因为民众不需要理智和克制，只希望宣泄和爽。李健的音乐风格显然不能满足这一点，他的音乐不适合大众传唱，只适合浅吟低唱。 但他赶上了一个浮躁的时代，有一位非常大牌的听友，浮躁、安静和克制就成了奢侈品。李健音乐的小众反而成为一股清流，拥有了抚慰人心的力量。大牌的听友，王菲天后的地位，春晚的舞台，给了李健歌曲传唱最大的平台，最好的机会。他不用像其他人一样迫于现实做自己不喜欢的音乐。 可以坚持自我的理想，同时这份对音乐、对理想的坚持，也在各种因素的作用下，有了很高的商业价值，挣钱却不必跪着，低头却不弯腰，这是实力，也是运气。李健成就自我，时代成就李健。二零一零年春晚，王菲演唱李健的《传奇》，李健名声大噪。从离开水木年华到再次翻红。 李健沉寂了八年，那时候，满大街都是传奇，各式各样的通告邀约纷至沓来。搁在普通人身上，会快速抓住这个机会，疯狂营销卖惨，博取大众同情的同时，顺便还能将个人的商业价值最大化。李健并没有如此。二零一三年，李健做客央视开讲啦，说：“我觉得今年我三十九岁。” 我很幸运，我成名的晚一些。我觉得对生活还有一个不断提醒、不断往前走的一个愿望。他还说过，张爱玲说成名要趁早，但我觉得成名应该晚一点，尤其是做这行的人，因为一旦你成名之后，你的时间会越来越少，属于你的真正的积累也会很少。他对自己看得清楚，对名利看得更清楚。在他看来。 成名不一定要趁早，名利加深，除了喜悦，更应该警惕，警惕自己是否有足够的才华和定力去分辨背后隐藏的陷阱。三十多岁成名正好，个人从心态、能力、才华各个方面都做好了准备，不至于欣喜若狂，更不会轻易得意忘形。类似的话。 在他后来凭借《我是歌手》受到大众狂热吹捧的时候，也说过，他说名气太大，要冷静冷静，等这段热度过后再出现才是更好的。所以，《我是歌手》结束之后，盛名之下，他没有再打扰大家，而是消失在大众的视线之内，安心做音乐，等待浮华散去。李健说过，名次不重要。 他会随着时间的流逝被人们遗忘，但作品不会被遗忘。留下好作品比取得好名次更重要。面对大众说他禁欲系男神的称号，李健说：“他不禁欲，只是节制欲望。”这句话同样适用于他对名利的态度：追求名利，但不被名利束缚。名利让他能够与更多的听友建立音乐上的沟通。如果这种沟通太过拥挤聒噪， 他选择归隐，悟而不悟于欲，这很李健。李健身上拥有普通中年人缺少的少年感，这种气质给人的感觉像山泉一般清冽、甘甜、爽顺。他并不像很多中年歌手、中年艺人一般，浑身带着故事和沉重，充满了无所适从和迫于压力不得不求生的疲惫。相反，他很轻盈，也看不到疲倦。 状态甚至比许多二十多岁的人看着都年轻。大张伟曾经这样评价朴树：“朴树心里住着一个花园。”这对李健同样适用。李健的心中同样也有一个花园。这个花园，他曾经在做客《锵锵三人行》时候说过。窦文涛问他：“歌里边的那个人和生活里边的那个人是什么关系？”李健：“没什么关系，他仅仅是。” 我觉得是一个形而上的关系，不仅仅是人，还包括生活，都是一种形而上的表达。这个理想中有你的渴望，你对生活的理解，你向往生活的模样。在现实中，这样的生活不一定能得到，但在音乐里可以获得。李健个人的音乐是这样的，他很少写冲突感很强、很激烈的音乐，他总是很低缓、温柔。 以一种包容万物的力量，去追寻生命的热火光。李健对音乐的理想也是这样。他曾经说过，音乐能够让他忘记烦恼，他从音乐中获得生命力，也获得世俗之外的心灵寄托。其实，我们每个人在年少的时候，都有这种形而上的理想。很多人把这个称之为初心。当我们踏上社会，扬帆起航时。 绝大多数人是追逐着这个初心而去的，只是随着年龄的增大和社会的搓磨，我们抛却了这个理想。高晓松曾这样评价李健：“我们身边的这一波人都已不是当初的模样了，只有李健还是当年那个李健。”李健幼年喜欢文艺，后来学弹吉他，大学唱歌，毕业辞职走上乐坛，因为理念不合，坚持自己创作。 八年等待成了今天的李健，音乐给了他最初的梦想，也给了他中途的波折。李健足够努力，他一直坚持做音乐，音乐也回报了他。不管是创作上的成就，还是灵魂上的滋养，人可以变老，但要老得体面一点。李健爱读书，在圈子里是出了名的，他在微博上时常会分享最近读的书。 也在多个场合表达对读书的坚持。曾有记者问他为什么读这么多书，他回答道：“所谓读书的意义，大概就是让人眼界更开阔，对自我有更清醒的认识，而不至于狂妄。长期浸润书香中，让他更理性、通透，看到万事万物，眼界更开阔，认知也更清醒。当然，李健让人羡慕的还有他幸福美满的生活。” 他们是青梅竹马，兴趣相投。相较于普通人的鸡零狗碎、吵吵闹闹，他的婚姻多了许多诗意。李健活出了许多成年人理想中的模样：有少年的激情，有君子的风度，有诗意的人生，有体面安稳的生活，拥有名利又超脱名利，诗意栖居，安静生活，闲庭信步，浅吟低唱。我们也许成不了李健，却可以像李健一样。 坚持自己，成为自己。你喜欢李健吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。